Unimoca Emprende es el primer MOOC en español dedicado a analizar los casos de éxito del emprendimiento en la nueva economía digital. ¿Pero qué es un MOOC? Un MOOC es un Massive Open Online Course. ¿Y qué significa eso? MOOC en inglés son las iniciales de curso masivo en línea y abierto. Es un curso porque tiene una estructura orientada al aprendizaje, Podrás encontrar contenidos en forma de vídeos, documentos de texto, enlaces a páginas web útiles e importantes. Muchos de esos contenidos en vídeo podrán ser accedidos en directo o en diferido en nuestro canal de televisión en youtube unimog.tv. También tendrás que realizar actividades consistentes en responder preguntas y hacer ejercicios. Y tendrás ocasión de poner a prueba tus conocimientos realizando exámenes en línea que te podrán dar acceso a una certificación digital. Es un curso masivo porque está dirigido a todo el mundo, en especial a los de habla hispana. Nuestro objetivo es que lo puedan realizar los miles de personas que desean conocer los secretos del emprendimiento, desde cualquier país y con cualquier ambición, y dando cabida a las diferentes ideas de emprendimiento empresarial u organizativo que cualquiera pueda tener. Es en línea porque usarás Internet para realizarlo. El curso es a distancia, lo que significa que no tendrás que acudir a ningún centro educativo para asistir a clases, lo podrás realizar cómodamente desde tu casa u oficina. Simplemente necesitas tener un ordenador conectado a Internet y usar un navegador web. Podrás hacerlo a tu ritmo, dedicándole el tiempo conforme lo dispongas tú y vayan sucediéndose las distintas sesiones del curso. Aunque te aconsejamos que sigas el ritmo marcado por la disponibilidad de las sesiones, para poder aprovechar la participación de otros alumnos como tú que realizan el curso al mismo tiempo. Para acceder al curso, Solo tienes que ir a unimoc.com, inscribirte y acceder con esos mismos datos a nuestra plataforma. Y por último, es abierto porque los materiales que en el curso utilizarás están disponibles en Internet de manera gratuita. No tendrás que pagar nada para acceder a ellos. Además, cualquiera, incluido tú misma, podrás utilizar estos materiales siempre que cites su fuente adecuadamente, o sea, que hagas referencia a unimog.com. Un ejemplo es el de los vídeos que encontrarás en nuestro canal de TV. Aprovecho para decirte que en el primer módulo, Esther Wohiski nos contará las oportunidades de negocio que se crean alrededor precisamente de los contenidos abiertos. Resumiendo, un es un curso que podrás realizar completamente de manera gratuita junto con muchos otros estudiantes usando Internet y sus posibilidades para conectar y aprender de tus compañeros de estudio y de tus profesores. Ok, ya me he enterado de cómo va a ser este curso. Pero ¿sobre qué trata? Has dicho que sobre las claves del emprendimiento. ¿Qué es eso y cómo lo aborda el curso? Emprender, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es acometer y comenzar una obra, negocio o empeño. Especialmente si encierra dificultad o peligro. Dificultad, peligro, me preocupa. No te asustes. Nadie ha dicho que emprender sea fácil. Es verdad que requiere esfuerzo, constancia y cierto carácter de aventura. Pero hay muchas personas que lo han conseguido. ¿Crees que estas empresas nacieron grandes y no corrieron riesgos para llegar a ser lo que son? Veo algunas de las empresas más grandes del mundo. ¿Estos son casos de emprendedores? Sí. Y todas estas empresas empezaron con una idea y alguien que decidió emprender la aventura de convertirla en realidad. ¿Te gustaría saber cómo lo hicieron? En este curso podrás conocer a muchos de ellos y te narrarán cómo fue su aventura de emprendimiento. Te contarán sus trucos y claves para lograr lo que han conseguido, aunque a veces también les pediremos que te cuenten lo que les salió mal. Tan importante es saber lo que hay que hacer como lo que no hay que hacer. El curso tratará temas que van desde lo más global e internacional a lo más específico y local, de cómo abordar el emprendimiento desde la economía tradicional a los nuevos tipos de empresa que el uso de la tecnología ha propiciado. Y tocaremos todos los temas, desde cómo se financia el emprendimiento hasta qué tecnologías pueden impulsarlo. Cuando termines cada módulo, podrás solicitar una acreditación digital, una nueva forma de decir que has cumplido sus objetivos mediante la obtención de una insignia o badge, que podrás mostrar en tu página web, tu blog o en tus redes sociales. En algunas ocasiones, y siempre que lo quieras así, podrás complementar lo que hayas hecho en este curso acreditándote con alguna de las instituciones u organizaciones que colaboran, aunque en esos casos tendrás que seguir las reglas que ellos te marquen incluyendo la posibilidad de que tengas que realizar alguna prueba presencial y o pagar algo por esa acreditación que es siempre complementaria. Anímate a hacer este curso, anímate a emprender. Puede ser la aventura de tu vida. Apúntate y sigue el curso Unimoca Emprende. Aprende a emprender.